好，今天我们要展示的是 Arduino 联网打卡机。那这套系统呢，可以把我们内建在 Arduino 里面的 RFID 卡所打卡的资料呢，把它上传到这个 Google Phone 这边来。那这套系统呢，一样利用会所科技的 Sensor Board，然后再加上一个可以把资料上传到云端的 WiFi 模组。那另外这一个呢，哦，是可以取得目前时间的时钟模组。那另外这一个是可以显示。 目前时间的四路七段显示器，那这个打卡机最重要的，当然还是要有一个 RFID 的读取模组。好，那我们现在就来展示一遍哈。首先我们看到 Google Phone 这边哈，最新的资料是名字是 Member 零一哈，ID 是一零六零零一。好，那我们在这几张卡都已经的资料都已经放在 Arduino 里的，所以我们现在好先拿这张哦，五号。 刚认证过的话，我们就可以看到这个 Google Phone 里面就会出现我们刚刚打卡的 Member 五这个名字，还有 ID，哦，那也会把我们打卡的时间都显示出来。那这样子老板就可以透过这一套系统来观看呃员工的出行记录。那如果说现在有一个啊，是我们 Arduino 里面没有内建的 RFID 的卡的话，那它就会。 它就是会不让你输入。好，那我们现在再来，随便再来选一张，看这张是多少？是四号。哦，Google Phone 这边马上就收到我们的打卡资料了。那这就是今天我们展示的 Arduino 联网打卡机。那我们今天的展示就到这边，谢谢。